Hazır mısın? 1, 2, 3, başla. Normal poz. Hayır. Şirin pozu. Hayır. Seksi poz. Hayır. Kabadayı pozu. Hayır. Kerim Candırmaz pozu. Ay hayır.